One hour, one eternity. gitu. Naik. Bukan diserpon deh. Masa enggak? Mano ka? Mano? Kumaray ba gago ka? Ubad! Ubara! Ubara! Oo! Oh, Ubara! Ang jacket! Asa ba to? Tagina ka? Lukat ka ha? ka? Ay! Ubara! Jacket bro! Ubara gani! ako nina! Imo ni ako! Kasuna! Tangina ka! Oh? Tragis ka? ah, talon pa! Ko, kung naka, naka-boxer ah, ako! Ah, ako nabot! Dati! Hi! Pati pantalon? Isa! Hatag ba hindi? Padayaw ka? Gaw, ko yo. Isa! Daang tao! Awalat mo! Ardyo! Tanay na kag! Padayaw sa kag! Patulugo niya lang pag maglakat sa! Di ka makadto! Lakat na talaga sa to! Baka! Paragis ka! Uy! Tanay! Tanay! Oh! Cellphone mo. Ako yabi, ako yabi ka. Dito na, ma. God. Focus on